induknya lewat heh hmm, tarik tarik wah babon lagi betok kuning hmm. ah. mantap anu gede gede gede kasihan gede gede gede iya babon ye Iya, besar babon lagi. Ye. Mantap. Ini, Dek. Ah. Pegang, Dek. Ah. Pegang, Dek. Ininya, Dek. Babon, iya. cuy. Babon. Ah. Mantap yang mana?